Я не понимаю, зачем люди создали любовь Ведь мне не страшно любить, но я боюсь вновь и вновь Эти глупые мысли по ночам меня волнуют опять С ними так сложно уснуть, но без них мне просто лечь спать Лечь спать опять в кровать, о чем я боюсь твою мать я не хочу оскорблять или почувств эмоций не передать Но ты попробуй глянуться на лице жалкий намек По душе так я огонек Весная рутина уличного искусства Пусто, и ты снова пишешь привет Предлагая поговорить Диалоги тет а Снова несу полный бред но не понимаю зачем Люди создали любовь Да мне страшно любить Но боюсь вновь и вновь Эти глупые мысли по ночам Меня волновали опять Я попытался уснуть И все же не смог уйти спать